Dostlarım bu bir telafi videosudur. Ee, biliyorsunuz ki ben hafta sonları video atmıyorum. Fakat hafta içinde bir gün atmadığım için onun telafisini pazar gününe veriyorum. Yani bugüne. Ee, ben bu videoyu çar e, çarşamba diyorum pardon. Cumartesi editliyorum. Size de pazar günü gelecek. Ben şu an tatildeyim. Kendinize bakın. İyi seyirler. Selamlar dostlarım. Ben Emircan ve bugün sizlerle beraber e, ıı, Rogule'daki tüm kodları sizlere sunacağım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz de like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlar da like atıp abone olurlarsa çok sevinirim. Yakında arkadaşlar 1100 abone olacağız. Çok az kaldı. Şimdi arkadaşlar kodları e, yavaştan girelim. Bu kodları nereden alabilirsiniz arkadaşlar? Bu kodları Fandom diye bir site var. Ben bu siteyi size aşağıda vereceğim. Oradan alabilirsiniz. Ve bu arada şu anda da ben Discord'dayım arkadaşlar. Sizler de Discord'a katılabilirsiniz. Aykut Alim, Elmas Almi videosu da bile paylaşmış Yusuf. E, Yusuf falan var. Burada Eterz var. Eterz abim benim o yan ekipten. Şimdi arkadaşlar isterseniz geçelim. Şimdi burada ilk kodumuzu alalım ve yazalım. Evet. İlk kodumuz bu arkadaşlar. Size 500k ne veriyor arkadaşlar? 500k arsi ve 5 milyon yen veriyor. University 2 kodunu girelim. Bu da arkadaşlar size 2 e, milyon 20 bin arsi ve aynı şekilde yen veriyor. Bunları bu arada yazaraktan da e, RC kasmış olursunuz arkadaşlar. Bakın. Hiç uğraşmadan şu an bildiğiniz Nishiki'nin şeyini açtım ben. Üçüncü stage'ini açtım ya. Abi. <laughs> Aga ne kadar güzel vuramıyor. Vuramam. Bir de çok cool. Asla var ya bir gün böyle bir hesap yapacağım. Ee, tüm RT kodlarını falan gireceğim. İçine şeyi alacağım. Nishiki'yi alacağım böyle. Nishiki ile kasacağım. Ah ah ah hayır hayır hayır hayır. No no no. Pum. Hadi hadi hadi. Gel lan buraya seninle vs atıyorum. Ah hayır hayır hayır hayır. hayır. Lan. Aga. Adam vurdu gitti. Adam vurdu gitti. Şimdi kodları yazmaya devam edeceğim. Ee, şöyle stages'larında ne kadar var bunun? 3 tane varmış. Şöyle bir daha bir göstereyim abi Nişki'yi. Bu arada bunun da var ya showcase'i güzel çekilir ha. Arkadaşlar showcase falan yapacağım ben yakında. Ee, tüm şeylerin, Queen Queen'lerin falan. E, boş yaptım biliyorum. Devam edelim. Şimdi burada code HNI 2020 var. Bu çalışmıyor galiba. Aynen bu çalışmıyor. Bazıları çalışmayabilir. Ee, ben bu siteyi zaten size veriyorum. Aa çalıştı pardon ben yazamamışım. Ee, bu da arkadaşlar 500k RC ve 500 da yem veriyor. Bir de 1 RAM FAFS kodu var. Bu kodu da deniyoruz. Bu, bu kodda size 1 milyon arsa ve 1 milyon yen veriyor. Evet 4 MRC oldu bileşinden. Şimdi burada bir e, YouTuber var. Bunun da yazdığımızda şu an 50k yen verdi. Arkadaşlar bu yenlere belki ihtiyacımız olmayabilir. Oha! Oha yüzüm nerede? Aga ben bu şeyi e, Kakuji'yi ilk kez kullandığım için bilmiyorum. Ee, çok garip. Dur bakayım şunun bir tam skill yapımına bakacağım ben ya. Ben yani şu an bir levelim ve şeyim var. E, Nishika abirim var. Abi bir dakika video içeriği buldum. video içeriği buldum ve ben bu videoyu çekeceğim. Evet çekeceğim. Nasıl mı çekeceğim? Çok güzel bir video içeriği. Çok cool. Bu video içeriğini sonra kullanacağım ama şimdi bunun bir skilllerine bakmak istiyorum. Kesinlikle arkadaşlar videoyu uzatma gibi bir amacım yok. 10 dakika yapıp, e, yapıp e, daha fazla izlenmesini sağlamak için yapmıyorum. <laughs> e, abi yani biraz da izlenelim. E, bu arada heh, dün neden video atmadığımı sizlere söyleyecektim arkadaşlar. Dün video atmamın sebebi dostlarım benim e, karnımda çok kötü bir sorun çıktı yani. Yani bildiğim hastalandım ama yani sabah akşam böyle bir ağrı oluyordu. İlaç içtiğim halde bile biraz ağrıyordu. Mesela şu anda bile ağrıyor ama yani dünkün dünküne göre bayağı iyiyim şu an. O yüzden yani şu an kötü değilim. Ee, ama iyi de değilim. Evet hem kötü değilim hem de iyi de değilim. Yani orta şeker abi. Şimdi bunun bir F'sini göstereyim sizlere. F'si böyleymiş. R'si böyleymiş. E'si de böyleymiş. Oğlum bir dakika bu Bildiğin bunun yançarı değil mi? Yok lan. Bunun değil. Bunun yançarı galiba. Böyle. Böyle. Böyle. Bunun da E'si nasıl? Bunun da E'si aynı mantık değil mi? Ya bunun E'si şaplak gibi yere vuruyor böyle falan filan. Şimdi ben öbür kodlara devam edeyim. Daha bir sürü kodumuz var. Dostlar bitmedi daha. Ee, bir dakika. Hep yanlış kopyalamadan oluyor bu. Şu an doğru kopyaladım galiba. Evet. Bunu da kopyaladım. Bunu da kopyaladım. Golden Oval hala duruyor mu ya? Bir dakika Golden Oval'ı Oval'ı Oval'ı tam kopyalayamadım. Şöyle. Sonra Kimyes abi Kimyes bile duruyor. Sonra IB main. Hmm, ordinary potato. Bunların hepsini şu an yazıyorum. <clears throat> Bunları arkadaşlar zaten ben size bu yani bu siteyi vereceğim ve bu sitede yani görebilirsiniz bu kodların hepsini. Veya bunu Discord'da veririm. Yani ya zaten videonun açıklamasında vereceğim ya. Hem Discord'da vereceğim hem de burada veririm daha iyi olur. Şimdi abi Hepsini yazdık ve bazı değineceğim konulara geleceğim. Yani tamam bunları verdik. Şu an e, eğer yani işi biten arkadaşlar olursa videodan çıkabilirler. E, bazı bahsedeceğim şeyler var. Şöyle arkadaşlar ben biliyorsunuz ki e, yeni bir şey kurdum. E, Rugul grubu kurdum gurdum. Konuşamadım birden. Şeyler gibi konuştum. Kıbrıslılar gibi konuştum. Ee, bu arkadaşlar grubumuzun ismi Forever Unity. Yani benim değişimle Team Unity. Ee, abi yani çoğu kişi katılmıyor. Galiba grubu bilmediklerinden katılamıyorlar. E, grubu bilmeyen arkadaşlar var ise şimdiden sesleniyorum. Grubumuz aşağıda var dostlarım. Yani katılmayan dostlar veya katılmak isteyen dostlar katılabilirler. 750 level üstü olan tüm dostlarımızı alıyoruz. Ee, arkadaşlar Forever Unity'ye oradan öyle katılabilirsiniz. Bir de Discord sunucumuzu söyleyeyim. Yani benim asıl kullandığım Discord sunucusunu söyleyeyim. Ee, o da arkadaşlar Astral Krallığı. Orası da galiba 1K'yı falan geçecek. Ee, sizlerin de geleceğinizi düşünüyorum. Eğer gelirseniz yani şöyle göstereyim. Ee, burada şu an arkadaşlarımız falan var işte ben alondayım. Burada kalanlar var işte. Burada da 2-3 arkadaş konuşuyorlar böyle. Ee, aktiflik falan biraz kötü ama bence düzeltiriz yani diye düşünüyorum ben. Yani düzeltilebilir. Evet. Sizlerin sayesinde abi düzeltilebilir. Ben şu an abi bir dakika biraz fokus vereyim de bari güçsüz kalmayayım. Şöyle. Oh mis. Bu arada ben bu hesabı kasmayacağım ya. Bu hesabı değil de aslında şeyi kasacağım. Yeni bir hesap kuracağım. Sıfırdan Rogo'la başlıyorum serisi. Bence very good ya. Bu seriyi çekebilirim. Eğer abi bu seriyi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Sıfırdan Rogo'la başlama serisi. Bence çok cool. Evet. Bir dakika. Bam. Hop. Ya ben şu an neden bunu kesiyorum derseniz abi odaklanmış durumdayım ve ben odaklandım mı yaparım. Yaparım. Hop. Hadi gel buraya. Kaçma. Heh tamam. İşte arkadaşlar dediğim gibi e, durum ortada. Sizler de abi dediğim gibi aşağıdan bu sunuculara katılaraktan gelebilirsiniz. Ve bu arada e, YouTube kanalımda 1100 abone olma ya çok yaklaştı. olmay ya konuşamadım birden. Ya ben konuşamıyorum. Ee, video çekmediğim için biraz konuşmaları falan unutuyorum. O yüzden özür dilerim. Ben zaten ee, Roblox falan da bıraktım. Yani ben Roblox'u sadece şey için başlıyorum. Yani video çekmek için falan giriyorum. Yoksa genellikle gençler Valorant grubundayım. Zaten Astral'e gelirseniz Valorant grubumuza katılma gibi bir şansınız da olabilir. Ben ee, böyle Valorantçıların olduğu bir grup açtım. Sizler de oraya katılabilirsiniz. Neyse gençler videomuzun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler oyunlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.